nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri ukuri igice cya cumi na kabiri ntugire ihanga rikomeye isezerano ryo gucungurwa kuri aburahamu cy'uno munsi mwibuke yuko icigwa turiko kivuga ngo nyereka inzira y'ukuri inzira y'ukuri yo gucamwo kugira ngo umuntu azaneshe mu ntamba ihambaye iri hagati ya kirisito na satani kandi amaze guca muri ino nzira y'ukuri aze ashike mu gihugu cy'ibyiza tugeze ku gice cya cumi na kabiri kivuga giti ngugire ihanga rikomeye isezerano ryo gucungurwa kuri aburahamu dusenge uhoraho umwami ushobora byose nureke igihe twiga ibyigwa nk'ibi bidukura aho turi bitwerekeza mu guhagara dushikamye mu nzira y'ukuri yerekeza mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza dukosore twese caso dificuldade. Recolherá diário especial intera público wacu Yesu Kristo. Amen. Isezerano ryo gucungurwa mu gihe ca Burahamu mu byigwa byarangiye twarabonye ukuntu icyaha cyahereye mu ijuru mu nyuma kigahava kiza hano ku isi kandi mu kuza hano ku isi nta handi cyahitiye atari mu muntu wa wundi imana yari yaremye uyu nawe akaba ari adamu hariho ikintu nifuza kukubwira ngo uzirikane neza mu mutwe imana ntabwo yahebye adamu yarakoze utwigoro twinshi dushoboka kugira ngo adamu na jyewe naremewe muri adamu na wewe waremewe muri adamu ngo dushobore gukira tuze twongere kubaho ibihe bidashira ngenzi ndashaka ngo bino bintu bizirikane naho adamu yacumuye imana yaramuhaye ayandi mahirwe imaze kumuha ayo mahirwe adamu arakira amaze gukira mu byaro rwiwe haboneka imigwi ibiri umugwi ukomeza ibyaha bya se ariko kandi n'umugwi wemera kwihana wemera guca bugufi no kugendera mu kumvira imana kwa se ni kuvuga ngo haciye hatangura kubaho imigwi ibiri mu yandi majambo twovuga yuko hatanguye kubaho inzira zibiri inzira imwe yerekeza mu bugingo budashira n'iyindi nzira yerekeza mu mahonero no gucirirwa kw'iteka ino nzira yerekeza mu mahonero kubera yuko abantu bagenda guhona barondera gushika n'ingoga yagiye nzira kwiyagura bicamo ibice maze zino nzira ziraba nyinshi ariko kandi zose zerekeza mu mahonero yamara inzira y'ukuri icigwa kiriko kirakwereka yoyo iguma ari ya yindi ni inzira yerekeza mu mahonero yahavuye iboneka cyane cyane kuri kayini ino nzira yabandanije no kuri nimurodi nk'uko twabibonye yamara inzira y'ukuri yoyo irangwa no kumvira imana yarabonetse muri adamu mbere iranaboneka no muri aberi aberi yarongeye aragaruka ku isi mu buryo butagaragara muri seti mbega ukuntu adamu yanezerewe abonye umuhungu wiwe seti afise umutima wo kumvira imana nk'uwo aberi yari afise ino nzira nyene niyo yongeye kwigaragaza muri aburahamu hahandi imana yamuhamagara imubwira ngo va mu nzu ya so ugende mu gihugu nzokwereka kubera yuko n'umukurambere wacu yari afise umutima wo kumvira imana ibyo imubwiye byose yaciye afata ingingo aca aragenda aho imana yari yifuza yuko aba ndagira ngo ukomeze gutegera ikigwa neza kugira ngo ushobore kugitahura hariya mu gitabo cy'itanguriro igice cya cumi na kabiri ndagira ngo mu nkundire tuhasome neza igihe imana yari yamaze gushyiraho nowa nowa yahakuye avako abana batatu ariko kuri bano batatu tubona yuko yafeti yahawe ku na shemu ariko hamu acika igikume kandi uwo yakomotseho ntiburondeye ubwoko bw'abantu butumvira imana bwihakana imana ikintu kimwe nk'uko twabibonye kiranga buri bwoko bwo kubana n'uburodi ni kurondera kwigira imana gutyo mugashyiraho amategeko avuguruza ay'imana abandi nabo bakavuga ati amategeko y'imana yarakuweho ni buno bwoko burwanya imana yabaga urubyaro rwa shemu ahavuye hava gutera kandi tera yaciye abyara aburahamu ni mu nkundire tubirabe neza hariya mu itanguriro igice cyaho cya cumi na kabiri turi buhere gusa ku murongo wa mbere wa kabiri hamwe n'umurongo waho wa kane horaho abarira aburahamu ati nta mu gihugu cyanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka ku murongo wa kabiri nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguhumugisha izina ryawe ndarigire urangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe ku murongo wa kane nuko aburahamu aragenda nk'uko uhoraho yamubariye izina ry'imana rihabwa icyubahiro hari ibintu nkufusha inkenengo mutahure ngaha imana iravuga ati va genda kandi ndafise ukundi kuntu nkwiye kukugira aburahamu nawe arabikora aragenda imana nayo niba yagiye bivuge ngo iramuha wa mugisha imuhinduremo nzoguha mubwire ihanga rikomeye bagenzi ndashaka ngo hano hantu muhatahure neza nimurabe imana ntabwo yagarukije ngaho gusa hariya mwitangirira igice cya cumi n'indwi ni ku murongo wa kane hamwe n'uwa gatanu mpani barira aburahamu ati ko wakoze ibyo ko wanyumviye ntago uzobandanya witwa aburamu ukundi ahubwo uzokwitwa aburahamu yuko ugomba kubamo ubwoko bukomeye ihanga rikomeye inyuma y'umwuzure inyuma y'umwuzure naho imana ubwayo yari yayirurukiye mwibuke yuko abantu bo ku mwuzure baciye basabagira ku isi yamara imico na karanda ka nimurodi ko gusenga ibigirwamana ntago kigeze gahebwa mw'abuno bwoko abantu barakomeje gusenga ibigirwamana kandi imana irabaraba irihorera ariko iravuga iti hinge ndondera umuntu azigama amategeko yanjye naho abantu benshi bari bagiye gusenga ibigirwamana imana yahisemo guhamagara aburahamu imana imugira umurinzi w'amategeko yayo kugira ngo ashobore kuyumvira adamu yahamagarwa kuba umurinzi w'amategeko mu gihe kiwe kandi na seti n'ikimana yari yaramushyiriyeho henoke yagomba kuba umurinzi w'amategeko y'imana akayigisha ubwoko bwabo mbere akaramiriza akayigisha n'ubwoko bwari bwarataye umurongo bavukana bwava ku muryango kwa kahini kandi na bose nuko byabandanije mbere na nowa yagomba kuburira abantu ho mu gihe ciwe kugira ngo bahindure kire bumve iki jambo ry'imana ribabwira bagenzi mvuga iki shemu hamwe n'uno muhungu wiwe aburahamu nabo nyine imana yari yarabashiriyeho kugira ngo babe umurinzi w'amategeko aburahamu yabaye umwizi umwizigirwa ku mana yari yiteguye kumva icyo imana imubwiye maze imana nayo ikabana nawe nk'uko umunyezaburi hariya muri za buriyijana na mirongo ine na gatanu ku murongo wa cumi n'umunani abivuga imana ikabana nawe kuko imana ibana n'abayubaha bayumvira impamvu imana yahisemo kubana na burahamu nuko aburahamu yari afise umutima wo kumvira imana igihe imana imuhamagaye mwitangira igice cya cumi na kabiri ni aburahamu va mu nzu ya so yumvise ngo va mu nzu ya so gutandukana n'ibyazo byose mugenzi rino jambo imana na n'uno munsi iraribwira abantu bose batuye ku isi ngo va mu nzu ya so ntabwo ari mu nzu mu nzu ibyo usanzwe ubamo aburahamu yagomba gutandukana kumbure n'abo bavukana bwite yakora hamwe n'inzu yari afise abagenzi mwakiriya gihugu yari agiye gutandukana n'abo mu gihugu mbere agatandukana n'igihugu ciwe akagenda aho imana yamusezeraniye mugenzi iyo ijambo ry'imana riko riravuga mu nzu ya so uno munsi ririko riravuga ngo utandukane n'abo bagenzi bawe babi bakujana mu kunwa ibiyayura yuramutwe babandi bakujana mu byaha icyaha aburahamu yarabwiwe ngo atandukane n'icyitwa icyaha mugenzi uno aburahamu turi ko turavuga niwe sekuruza wabizeye niba mugenzi ushaka nawe kuba mu bazora mu bw'imana mu by'ukuri niba ari sekuruza wabizeye niwe utegereza kugenderako yabwiwe ngo va ni kuvuga ngo natwebwe turabwirwa va muri ubwo busambanyi va mu bwicanyi hamwe n'ibyo bizira byose urimo kugira ngo ushobore guhagarara mu nzira aburahamu yahagazemo kandi akaba n'inzira y'ukuri maze imana yongera kumubwira ngo nzoguha nzoguha kuguha nkubwire ihanga rikomeye imana irashaka yuko utandukana n'icyaha cyose ikakubwira ngo niba uri umwicanyi va mu bwicanyi niba uri uregwa ikamubwira ikakubwira ati va mu kuboregwa niba uri umubeshi ujya ibiturire hamwe n'ibindi byaha byose imana ikubwira ati va muri ibyo byaha byawe mbere naho waritandukanyije n'itegeko rihamagarira abantu kwitondera amategeko y'imana yose harimo n'isabato imana y'abari aburahamu kubavanura n'izo nyigisho z'ibinyoma zose yari arimwo kugira ngo imana iramubwira ati mubwire mubwire imana rero iragomba yuko uno munsi wewe imbere yuko byitwa yuko uhagaze mu nzira y'ukuri ikubwire irafise ukundi kuntu igomba kukugira kuno nako kwari ugutunganywa kwari ukwezwa n'amaraso ya yesu kirisito mwibuke yuko icigwa kivuga ngo isezerano ryo gucungurwa mu gihe cya aburahamu aburahamu bagenzi yarashoboye gutanga ibimazi byinshi kandi nk'uko hariya mu gitabo cy'abaheburayo igice cyaho cya cumi na rimwe ku murongo w'umunani hamwe n'uw'icyenda bitubwira mu nkundire dusome muri bibiliya kugira ngo dushobore kubumba ku murongo w'umunani kwizera niko kwatumye aburahamu yumvira imana imuhamagaye akaja ahantu yararikiwe kuragwa bagenzi aburahamu yaragize ukwizera ko mu mana ukwizera kudavuye ahubwo gufise ibikorwa nk'uko yakobo yabivuze maze uko kwizera kwiwe igihe imana imubwiye aca arabikora agenda aho imana yamubwiye kandi ku murongo w'icyenda ugira ati ukwizera ariko kwatumye abinyamukira mu gihugu yasezeraniwe ntikitari iciyiwe akabana no mu mahema na Isaka na yakobo abaragamye nawe iryo sezerano ry'imana rihabwa icyubahiro ikintu tubona ngaha ukwizera aburahamu yagize ntabwo kwari ukwiwe gusa ahubwo yari afise abandi bo mu rubyaro rwiwe bahanwe nawe iryo sezerano isezerano Abrahamu yahawe ryo kuva no kugirwa ihanga rikomeye niryo sezerano njyewe nawe we twahawe imana iragomba yuko uvavanura n'ibyaha maze ikugire ubwoko bwiwe buhambaye nimurabe namwe hariya mu gitabo cy'abaroma ni igice cya kane ku murongo waho ku murongo waho wa gatatu haragira hati ibyanditswe bivuga iki nanjye ndabaza ngo ibyanditswe mbega bivuga iki ibyanditswe bivuga ngo bivuga ngo aburahamu yizeye imana maze amaze kwizera imana imana ica ibimuharura ko nk'ukugororoka nimwibuke namwe ukuntu aburahamu yizeye ukwizera kwiwe impamvu imana yabimuharuriye ko nk'ukugororoka ni uko gutahera mu majambo gusa ndizeye narakijijwe hamwe n'ibindi oya aburahamu ukwizera kwiwe ntikwagarukira mu majambo gusa nk'uko yayizeye ashirako nk'ibikorwa murabe namwe hariya mu itanguriro igice ca cumi na kane yaratazi yibaza ibyishimwe Abrahamu mu gihe yumvira imana yarabona ubwiza nyezina bwa edeni imana izomugarurira yaratahura neza yuko kugira ngo ibintu bishobore gusubira mu buryo no kugira ngo umuntu ashobore guhabwa ibyasezeranywe nuko hagomba kuboneka inzirakarengane ikintu kiva amaraso kigapfa kugira ngo umwana w'umuntu ashobore gukira mu yandi majyambere aburahamu yaravuga ati ku bwanjye ntacyo ntushobora ndashaka ngo mana aba ari wewe ushoboza ino niryo jambo uno munsi niko nakubwira guhagarara mu nzira y'ukuri kwerekeza mu bwami bw'imana biragusaba kwita cisha bugufi ukumva mbega imana irampamagaye ego imbariye ngo mvavanure n'ibyaha byose nta mpamvu yo kwiyumvira ngo mpanuze uyu hamwe n'uriya aburahamu igihe imana yamugerageza ikamuha ikamwaka umwana wiwe w'umuhungu isaka ntago yikubiriye kubibwira umugore ahubwo yafashe ingingo yo kumvira imana ata wundi muntu arinze kubaza ni kuvuga ngo nta kindi kintu gihari haba ababyeyi haba abo umugore umugabo abana cyangwa ikindi kintu gishobora kukubuza gufata ingingo yo gukurikira kirisito ingingo ugomba kuyifatira wewe nyine ubwawe atawundi urinze kubaza aburahamu na wene nuko yabigize ni muri hariya mu baroma igice cya kane ku murongo wa cumi na rimwe kandi ahabwa ikimenyetso niko gukebwa kuba ikimenyetso cyo kwapfuye kuri kwa kwize yari afise atarakebwa kugira ngo abesekuruza abizeye bose batakebwe ngo bibaharurwe ko nko kugororoka izina ry'imari rihabwa icyubahiro aburahamu amaze kwizera yabandanirije mu gukurikiza iby'imana imubwira iyo ufashe ingingo rero yo kuza mu nzira y'ukuri hari amajyambo y'imana yo muri bibiriya aguhamagarira kuyakora uvuze rero mu ndizera akurikiye yesu kirisito hama abacagwa n'imana yo mu bibiriya ntube ukiyumvira sogokuruza aburahamu buri kuramubeshera amaze gufata ingingo yo kwizera yaciye atangura kumvira ibyo imana yamubwiye maze aca atangura gukebwa atangura no gukora n'ibindi imana yamubwiye mbere nimurane namwe hariya muri zaburi zaburi ya mirongo ibiri na gatanu turasoma izina ry'umwami wacu yesu kirisito zaburi ya mirongo irindwi na gatanu umurongo wa cumi na kane haragira hati ibanga ry'uhoraho rivise n'abamwubaha azobereka isezerano ryiwe imana ntabwo yari kwigera iha aburahamu isezerano ryiwe ngo irimwereke ngo aburahamu ashobore kumenya amabanga y'imana usibye gusa gufata ingingo yo kubaha imana no kugendera munsi y'uburinzi bwiwe mani amuhishuriye amabanga yose mugenzi niba mu by'ukuri ushaka kubaho uremye wumve yuko uri mu nzira y'ukuri ugomba gufata ingingo ingingo yo kubaha imana no gufata ingingo yo kwama uyumvira ibihe byose nabe namwe aburahamu afashe ingingo yo gutanga umwana wiwe w'umuhungu uno mwana wiwe w'umuhungu ntago gusa Abrahamu yari agiye kumutanga uko gusa imana yari ishaka kwerekana ukuntu imana ifise ubwayo umutima wo kwitanga iyo umuntu rero afise umutima wo kwizera imana agomba guca kurikiza ririya somo rivuga ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima bishima bitegekwa n'imana hariya mu itangwa cya mirongo irindwi na kabiri amajambo yagiye akoreshwa ngo imana niyo iza kwitangira ikibazi byagomba kwerekana yuko mu by'ukuri imana yonyine ari igomba gupfira abantu kugira ngo bashobore gukira ntabwo yari isaka ahubwo yari yesu isaka yabaye akarorero kerekana yuko imana igomba yuko mu mitima y'abantu bizera bagira imitima yo gutanga kugeza n'aho bitanga kugeza n'aho bafata ingingo yo kuva yo kuva kubavanura n'ibyo barimo n'ibyaha byose maze bamara kuba bagahindurwa nk'uko imana igomba kugira ngo baze bashobore kwegukira igihugu cy'imana kandi kino gihugu niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito izere yesu kirisito bicitwa uno munsi mugenzi kwakira ijambo ry'imana niba wafashijwe n'ikiganiro ntugende utakoze jemwe canke like kandi mugenzi niba ufise ikibazo cyangwa ikindi kintu wifuza gushikiriza abantu benshi sinzi ushobora kubyandika muri komanteri ikindi kigeretsweko naho buno butumwa ntubwigumize ko ariko urondere uburyo bushika kuri bagenzi bawe mu gukanda ahantu handitse partage share kugira ngo buno butumwa ubushikane kuri benshi bashoboka ni ubutumwa buhembura imitima ya yindi yabohewe kuri satani kugira ngo ibohogwe maze ibohegwe kuri kirisito ikindi kandi ni uko ukora abone cyangwa subscribe kuri fesibuke ho mu cyongereza bavuga forowingi kugira ngo uze wame udukurikirana bitakugoye <laughs>